क्या दिग्विजय सिंह इंदौर लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कहना है कि वे चुनाव लड़ने को लेकर अपनी राजनीति बाद में स्पष्ट करेंगे हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अगर पार्टी उन्हें जहां से चुनाव लड़ने का आदेश देगी वहां से वे खड़े हो जाएंगे फिर भले ही पार्टी इंदौर से उन्हें चुनाव लड़ने का कहेगी तो वह इंदौर से भी लड़ने के लिए तैयार है उन्होंने कई मुद्दों पर भी बात की और कहा कि पाकिस्तान से क्रिकेट संबंध खत्म करने तथा विश्व कप मैच न खेलने के मामले में उन्होंने यह कहा था कि इस पर क्रिकेट बोर्ड को निर्णय लेना चाहिए चाहिए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के राजकुमार के